लो गाइस अभी ये वाला चैलेंज भी कंप्लीट राधे राधे दोस्तों आज आप सोच रहे हो मैं क्यों ब्लॉग शूट कर रहा हूँ इसलिए आज हम तुम को देने वाले हैं four hours day challenge yes और नो चैलेंज देखते हैं कर पाते हैं क्या नहीं आगे तो ना एक चैलेंज है यस और नो वाला करोगे हाँ, करूँगी बोलो क्या मैगी क्या मैगी नहीं कुछ और बोल दो मैगी ये, ये मैगी इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसको मैगी मिलती नहीं है खाने के लिए बड़ा खराब है ये मैगी अच्छा जी हार जो फिर हार हारना नहीं यार हाँ, मैं हारने वाले में से हूँ ही हारूंगी मैगी बना दो ओह oh, नो ले दो मैगी फिर हार जो देखो अभी चलो ठीक है मैगी खानी है आपको मुझे हारना नहीं है लेकिन यार चलो जाओ लेके मैगी राउंड 1 मैगी आ जाए आपके लिए फिर आ जाए यस मैजिक वाली मैगी खाओ बैठ के मैगी लेके आया तो सोच भी लिया यार ये तो बड़ा काम खराब है अगर बंदे के पास सो सो ही ना घर में फिर मैं तो तुझे कभी नहीं बुलाने वाली अपने पास मेरे पास मत आया ना मैं झूठा नहीं खाती किसका भी यार तू नो जाने खाना तो बोलेगा नहीं यार नहीं खानी नहीं है बस ठीक है बस इतनी तो फिर कुछ से मुझे क्या कितनी डालनी है आपने मुझे यहीं पे रख दूं ओ भुक्कड़ कितने दिन से मैगी खाई तूने ची ची ची ना ची भुक्कड़ बन पाएगी कैमरे ही राउंड टू बच्चा ऐसा हमने कर लिया बंदी अब सेकंड कर लिया अब क्या रह गया बाकी पांच चैनल जाता अच्छा कर लेंगे कोई नहीं जाओ पागल हो गया ये टेबल कहां लेके जा रहा है लेके जा रहा हूं कहीं भी लेके जाऊंगा आपको क्या एग्जाम जा रहा गाइस ये ना पागल हो चुका है पागल एक नंबर का पागल गाइस ओ हम चप्पल अच्छा प्लान करेगा Oh no! पागल है तू मेरा तो पड़ेगा चैलेंज नो करो गाइस मैं नहीं पी सकती ये चैलेंज भाई नहीं करो करो करो ढाल है ढालो जीत है जीतो ओह नो कोई ना तेरा टाइम गाइस मिर्ची वाला इतनी मिर्ची कौन कितने चम्मच डाल के लेके आए तो एक चम्मच एक चम्मच तो नहीं लग रहा एक चार पांच चम्मच लग रहे हैं इसमें एक चम्मच ही है चलो पियो पियो लाखों गाइस मजा आ रहा है चैलेंज है यार कोई और अच्छा गाइस आ रहा है चलो पियो पियो पियो अच्छा चैलेंज अभी अभी अभी अभी अभी अभी हो ओह नो कोई और अच्छा चैलेंज नहीं मिला आपको नहीं होते नाक मंदिर करके भेजो oh, <laughs> आग में भी जली मिर्ची गपदा सा गाइस उसने कहा था पीने के लिए मैं अंदर ले गई थी फिर मैंने मतलब फेंक दिया उसने नहीं कहा था कि पी जाओ मेरा चैनल कंप्लीट हुआ मैं हारी नहीं हूँ आग में भी चली गई मेरी आ गया पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के बोलने लग गया मुझे देने लग गया चैलेंज चैलेंज ठंडा पानी फेंकेगा पता नहीं क्या करेगा कितना ठंडा होगा ठंडा ठंडा पानी है बस पानी भर गया ठंडा को बुलाते हैं क्या क्या ड्रामा करता भोंग रहे हैं तो बाबू से बाहर जाके देखे कौन गेम खेल रहा है इतनी बड़ी बाल्टी भरी हुई कौन उठाएगा थोड़ी सी हाफ तो हाफ तो कर सकते हैं थोड़ी सी चैलेंज में हाँ, हाँ, हाँ, ये है ये कहा था कि बाल्टी भर दिया इतनी बड़ी बाल्टी इतनी भरी है मुझे मार देता नहीं मेरे से तो उतनी गाइस ये तो मेरे से भी उतनी इतनी भारी है हंसता है यार कई चैलेंज तेरे ऊपर ही कंप्लीट कर दूं चला जा यार ये बड़ा खतरनाक चलो कलो गरम क्या हो गया ये ना ऊपर ऐसे चलेगी नहीं मेरे से खुद से हाँ। ज्यादा है ना एक काम करो आखिरी आधा पानी ले तो ठंडे पानी के ऊपर हाथ दे रही हूं यार सारे कपड़े की ये काला काला <laughs> इतने भागे एक बार में डाल देती हूँ तो तो क्या करते हैं यार <laughs> यार <laughs> अभी मेरा ये वाला चैनल कम्प्लीट हो चुका है और मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है Final round. Guys, तमन्ना ने मेरी पिटाई करी ना अब मैं ना तमन्ना को से ना अब लगवाऊंगा चलो आ जाओ ऐसे लगाना हवा टाइट हो जाती है Sergi juara. <laughs> yeah, no! <laughs> अपन थर्टी लगा देता चलो थर्टी कर लो थर्टी बहुत ज्यादा नहीं नहीं मैं के दिखा दूँ थर्टी एक मिनट रुक मैं हो गया यार अरे यार लगा चल बस मैं टू लगाऊंगी वन टू three. गाइस मुझे पुशअप लगाने नहीं आते बट लगा रही हूँ <laughs> सीख लूंगी मैं अब फाइव कंप्लीट हो गए ये वाला मेरा चैलेंज भी अब हो चुका है कंप्लीट तो यहाँ पे अटकू कहीं के मेरे चोट लगी गाइस सो फाइनली हमारा ये वाला चैलेंज भी कंप्लीट हो गया इसने जो मुझे चैलेंज दिया था इसने इस बार मुझे बड़े हार्ड चैलेंज दिया है तो चलिए अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट में बाय बाय